ekyewuyina amaanyi gonna nembuka buli kutamaka wano mbutuusiza kutamaka amwerako emaani wayi anti kakati mwemwali mugamba mwankubira kukuuma ogani kesi yamwe nemunkubira obwa pulezidenti bwe byonna mbikubye mm. kubanga kakati pulezidenti amanyi mm. bwaba kalugire nabaga muli basiro kalugire ate nemumuwoleza kati ate ali mumusanvu erisi yafulumi naye abasawo bonna badduse all the doctors who have been involved kubamba kubye nti bali munsaleete etteeka erya donationsi tekati olwokuba tubadde tubba tutta abantu iligale kati ate tukifuulirirwe abamu be eryo etteeka balireetaye mobilizing hmm, abantu ebyamawuwolo mbiveeko baba wa 10 billion nalabye olupapula lyo olwabwino nga lubakubyera gasumba bamuwa akalango buno bwe boogera ku gundi buli mwezi miliyoni asatu aba bamisho ya herere ata ategwa gamba afuma museveni ba baku bayina ke basoko kutegamu mm. obakolere mu future let me tell you mm. if somebody is taking you where the mighty is it would have attracted the attention where you And why do you reserve this to us? Not wait the court. Why do you use two parallel courts? The public court and the legal court. Why? Why? Prejudice it against us. Tuli ndabiri mu court. <laughs> Havi bono na bagemiri. Kwa Museveni yalika kwa chifa cha minister wa justice. Tida achida angolinga. Kwa bakba. Na yu fitina jomuzimbi mwe. muzimbye fitina muteke ebyuma mumaka gabantu efitina eri wano ushabi worse than rwanda genocide mujoze yonna nemumujoga ate temulina magezi omukazi gwe basibiza ebintu ewaabwe bwaba alwana tayasakabata nomukoze faamu yifu gundi fayabulikati tesobola kuzikiza butale buli mukampala faamu yente omuli amasavu gena azikiza sinki sinki nevakiri muve kufitina nabagamba nti buli tribe esirisi eh, eh, eh, gundi nationality ebeera n'ebizibu byayo because the westerners are religious people tebamanyi wekikulafuti tebamanyi muganda kyagamba tekirina ensonga kirina ensonga kirina ensonga kiina ensonga toyita kuga nti kiina ensonga kiina ensonga kiina ensonga ojja kopalokolamu zange mm. okubya omwana wange oyagadde okutta mukazi wange um, ohayalinze basagize banzitikale wabeewo atuyita tuteese mm. nkukwate nkugajambule atuyita tuteese alina okuba nekofini nnya ah. ezitwenkana ah, ngaaliredde okubeera iwitness mm. mumada case mbukwatirawo anti musenero babeereekera abaganda bagaa nti ababazeeko kumpi naye yalidd darling mawulire bwezibu gwako nebuddamu nebukuvuma ate musenero tabadde darling mawulire nagaye mpagira musenero before even the president yes. before even the president came out i said i support this woman kubanga ababbi abagezi hmm. bwebamala okubba ssente adduka amaasa kakati bano bakweka obuufu bwabwe tukwate musenero omusajja najjanga yenna abimbye hmm. these are vampires where have you been vampires vampires yesikanda esoosi bati kubakkaka tebamuwaddeko tebamuwaddeko ali ekinkola bisejjembe mu kooti mu palamenti oba yalya naye alye kuba tebamulwanyisizaawo badde bamuwaana abo kye batamanyi dwayirirayo olusambo ne babuwa sente kati zabuweddeko wetegerera nti mafia yekirimu kiba mawulire gonna red paper bukedde kati bukedde yayambalaganye ne kereziya kayira katulabe oba gosinga miringo kereziya yasimbibwa kugundi kulwazi mukubi abalokole nekakuba bujingo nekakubaani ekikulese ku kereziya bafaza bazaala bafaza babazaala mubaanabo naye tekusajja okuba kabukedde babazaala mubaanabo kayira babazaala mubaanabo kati abakatuli kitugala n'okusoma bukedde ejogo lya bukedde sente yazijjemu amerika okuba kereziya temusoma nga buggalawo nga babufuutulamu miba ya gavumenti tunalinda kubasanyawo nga mubalokole nekakuba ekanisa nekakuba bugingo nekagenda kakuba wa senti lawrence omusajja omukulu eyatumirwa kisideni nebamubegamagulu abaana bamwe bambangako mu kiriniki niyo omuiminisi bwali bumutandisi mubukedde omu mubukedde omu kati bukedde eh, eh, kayiira bukedde tejja kusoma bafaza bazadde bazadde bazadde bazadde kuba bwafunye sente mu amerika oba bazadde bazadde kubawalabo buli inspekita wabapolisi kayira asegosasa okubeera musedisa obusajja buno busaana kubwa bukubwa oyo yasooka n'abuwa sente nze sibuwa nwanya olutalo lwange sibuwa bamwine n'azunga omukulu yamukyaye ani gwe yakyaye bazijeko bamwine oliruddawo nsonga bwamwolugano bamwina ali luddawo tesobola kunsonga mulugala ateokubanze ate okubanze baliwogo um, mm. bajja gumujamulaba gwatanve mm. oyo ayogera mirundi masibisar ajja kutambulira ku mukagaali kabalema wait bwana batanvuddeeko ejogeo bajjamu babali mujjemu ngenda okuba obutambi abo kankuba obutambi emitima gyebewanike kankuba ebitambi emitima gyebereege eh, emitima dududu mm, mm, mm. bijja kudduka mutusiza kutamaka bane mwalinebazizao nti battira abantu mu malwaliro baddokita bonna badduse batemba ne balira um, uh, twali nebaziza na nyumba kubidde obusajja buno mbukubye nembuwaniko vunbo kubye obusukiso n'abaddeyo ekitakirimanyi naye mukubye ne muteeka ku ttaka taliddamu kumanyira ba presidential bid njise hmm. bizinensi yabwe njise ya organize wano miliyoni buli muntu ye nembusanyizawo ddala mukomangawo ogwokubiri ne tudda mu kabuli fase nokawutu ettaka yes gavumenti yali gyoli eneeyingizanga okuteekawo akakiiko eneeyinzanga okuteekawo akakiiko akakola ku nsonga z'ettaka gavumenti yali gyoni bw'eneeteekangawo akakiiko k'ebyettaka kanaaweebwanga emirimu gino wammanga ogusooka okulondoola n'okukwataganya eneeyambisa y'ettaka mu rigoni eyo okuteekateeka puroguramu n'ebikolebwa ku ttaka naye bwe wanaabangawo okugabana wana wanga okuba gani mpawa kuchek sana okole kwa kutaka wakati wa government ya regioni na ya wakati e, ne, e, teka ya government e, ya wakati ye natuali wanga ngesa lidwao o obuchika obuchiko ndozo obuchiko bwa regioni obukora kubyetaka bunatulanga Eh, buna tulanga kwa wano wa manga balisende vivobu chiko vetaka mudistu tibo na mburi jonyeo omuendo ogwaba vaka avulu chiko lwa lijoni avinka nangana akachiko kwa lijoni akakula kubietaka kajanga kuchikirirwa bulika chiko kwa districti akakula kubietaka engeri yaba chikirira uluchiko lwa lijoni uh, eh, mubuchiko wa districti obukwala uh, eh, kubietaka eja e, kurambi eja Eh, kulambikibwa etteeka erinakolebwa nga paliament ensimbi mu gavumenti ya region eyo yonna awasiddwa gavumenti ya region gavumenti ya wakati ejjanga kubangawo n'amakubo agayitwamu okuwa gavumenti ya region ensimbi ng'eyita mu makubo agalambikiddwa mm, agalambikiddwa ng'emitemwa gy'ensimbi ejabuli mwaka okutali bukwakulizo oba grants abakugu mu byensimbi bajjanga kuyamba kubanga bajja kuyambanga mu kubaggawo amakubo gavumenti za regioni mwe zinakolanga neya wakati muziyinza okuyita okufuna ensimbi ensimbi eziweereddwa gavumenti ya regioni okuva mu gavumenti eya wakati zakuwakanya zakwawukananga za Eh, mu bungi bw'ensimbi buli regioni bwefuna okusinziira ku bungi bw'abantu abali mu regioni eyo n'embeera yamu purezidenti awamba gavumenti ya region mu kigamba kino hmm. singa kooti ya uganda giwamba hmm. purezidenti w'eggwanga hmm. nga mukoze akavuyo mu disitulikiti agiwamba bwe kibanga agiwambye ebula emyezi mukaaga temudda mu kulonda agiwamba n'atereza akavuyo akali mu district ye but museveni has not ever taken those measures mm. yes to dis temubba bantu mm. nti kubanga tukose baligion temubba bantu temubba bantu ajiwamba nimukirwaniemu ajiwamba but Museveni has is not reaching to build up any powers. Okay. Singa kote ya Uganda nkulu esaranga enough esarawo enti government ya region yalemererwa okutuukiriza amateeka agajifuga uh, nga bwe kirambikiddwa mu constitution. Singa government ya region yennyini obeesezeewo erekulire olw'obulungi bw'eggwanga. Singa ebiseera ebyakabenje biba birangiriddwa mu kitundu ekyo oba singa kisangibwa nti government ya region uh, teyasi esobola uh, kutuukiriza buvunanyizibwa bwayo ekiragiro eh, kya pulezidenti mwayita okuwamba gavumenti ya regioni ekinayisibwanga eh, mu teeka erya constitution namba 22 embeera ete eyeetagisa pulezidenti okuwamba gavumenti ya regioni bwewanaabangawo ekiteeso ekya pulezidenti obuyinza okuwamba gavumenti ya regioni ekinasibwanga eh, abaka ba palamenti abataka wansi wa bibiri abataka yes. wansi wa bibiri byakusatu mm. ababaka bano bwe banaamalanga okuyisa ekiteeso olwo president anaabanga aweereddwa obuyinza okufuga government ya region ekiteeso kya paalamenti kiba kiwadde president obuyinza bwonna um, bwonna uh, obw'olukiiko lwa regioni e, bwe lulina omuli ebyobufuzi okusalawo emisango n'obukulembeze president bw'awamba obuyinza okuwamba gavumenti ya regioni alonda abantu abajiddukanya ku lulwe nga tagifuga butereevu president wa uganda bw'anamalanga okuwamba gavumenti ya regioni era n'aba Uh, n'obuyinza uh, kukolera regioni ey'amateeka president mu kiseera ekyamalanga yagifuga region taakolenga tteeka lyonna likwata ku byabuwangwa bwa regioni oba omufuzi ow'ennono owa regioni eyo eyassibwawo okusinziira mukati bwe baatabuka kabaka bwe yagenda mu byobufuzi n'aguba ekisumuluzo kati kabaka bamukolera etteeka kyava kumenya kino kubanga etteeka twalikola mu 2010 hmm, anti kivuga nti bazikuwadde mu region is protected ayina hmm. 15 percent wali kikolebwa kyakalisya hmm. kati region eyo egatte ekyemmengo nakino kubanga yo museveni yabagamba nze ndi mwetegefu n'okusasula egundi n'okubasasulira enkiiko ezebbiri hmm. olwakabaka olw'obuwangwa noluno olwa legion hmm. ne balemeramu ogenda kukisoma olwaki tebakyagala okwejjako nga palamenti ya uganda eisiza etteeka eryenjawulo okitegedde nti even if you get a dictator who is eaching to grab legions powers of the regions the, it, it goes to parliament parliament decides before mwe mukhayanye mm. parliament ye decidinga mm. tembere li mu region yeyo kubanga mwinzo kola region ya kafuyo ne bajja ko chairman ngabo nakugamba tibakwata basajja beho yima ne babasiba nenge ekibasibisa ugunde vice president wa Kenya Ruto ayagala ku investinga yo kati bwayagala okuinvestinga ne bakwata abaland board nebabasiba bati bagala kulya sente balina zirya bokka balina kuzirya bokka muzekako ebifaananyi byammu ebya bank of uganda tesente zammu oyo kasirivu namugaa nti yogera weyayunoti nairobi nga gwomuze okusibisa banneeno mugende mutese negundi kubanga babagamba tiettaka eririwo loto lyagala okudevelopinga lya district nebayoola aba district naye muliddawo abana babwe webali muliddawo basajjamu abajoga ensi olwa sente nosomesa banno mukomera kasirivu nadduka luto teyamulaba nakomawo ngaogusima ebumba nemuga kasirivu wewakani nkolage woteri muwasula miso naye nga goyima babasibye era bwenayogera ne babata ate bakuba na ku simu nebagaa eyo diiru basiba bano bateese ne luto kuba ettaka lya disitulikiti bana ba disitulikiti mubakwate mubasibe nakalimu abayoole ohoo bano bemuyola bagenda kuddawa hmm. aa ah, bagenda kuddawa if you pig you, you, dig, you dig a pig to cover an old one you remain with the pig mm. anga bagiina when you see me sisin with the anger ninkusanga mulifutubaganira mu munate munne compensate me and i go home binyundonedda ne conditional mbututule nabo omanye kibayita okutula nabo nti mbakkiriza oli agende ne pulezidensi ambisoni ze battire abantu mumalwaliro nakigaana sirituula nammwe omuteego mukanyuka bukanyuzi nabawa omuntu bazimuwe ne pulezidenti nampa sente olu naziremera erikimirundi ze mbuŋende mufukamire nzija nanyondo naye ngenda kukubalira enyondo omutwe ne bazimujjako bamuyamba nga yalowooza agenda kumpisa nkukuba enyondo nkwasa omutwe omanyi bwe nakukyawa myaka munaana nze kuba nenkutta ne bwemba mukazi nondeepinga nkunyoola omukonda todda mukunyoola balala thats me okuva ku lunaku palament weyisiza etteeka eh, wanagamba nti ennaku ezo zinaabalibwanga positive okuva lunaku palament weyisiza ekiteesa eh, ekyo la president obuyinza okuwamba gavumenti ya region president anazangawo anazangayo eh, mu gavumenti ya region <clears throat> eyaggibwako obuyinza bumale oku bumale bumuweebwe singa paliamenti eyisa ekiteeso nga kiwageddwa abaka baayo abataka wansi wa bitundu bibiri byakusatu esalawo nti olw'embeera eri mu regioni eyo gavumenti egiweeko tesobola uh, kuzibwa eyagibwako tesobola kuzibwa mu buyinza ekiseera ekyawa purezidenti okukuuma obuyinza bwa disitulikiti ekiseera ekisukka emyezi kumi n'ebiri purezidenti anaalangiriranga okulonda olukiiko lwa regioni mu nnaku nkaaga oba singa ekisanja kya kya gavumenti ya regioni e ekiba kisigaza emyezi mukaaga kigweko olwo pulezidenti anaafuganga regioni e okutuusa okulonda kwa regioni e oyo okutongole lwaki mengo ewakanya regionotia oŋenze nsomaawo oŋendaawo lwaki mengo ewakanya regionotia ndi ku page 23 ekitabo kyatambula emirundi eh, kino kyebayita ekyawukanya museveni ne kabaka ku federo kiki ekyawukanya ababiri bano bo baagala obuyinza bw'ebyobufuzi eh, obus okusala emisango egyekiramuzi buweebwe gavumenti emengo eriyo olwaleero mu kifo kyokuzaawo eyavaawo mu nkaga mukaaga baagala olukiiko lwa buganda oluliwo ekati lwe luba luweebwa obuyinza okuteekateeka amateeka mu kifo kya luli olwali mu regioni tia ngaate luno lulondebwa kabaka lulondebwa eno tebajjayo demokrat ah, tulikogonazinga luno tuluwe powers kabaka lwalonda bakitafu abayosimukazi amagombola mwatano munana balondebwe mu lukiiko lwa buganda nga ababaka nkaaga baali balonde luno kabaka bwaba alulonze baagala tuluwe bino batya demokulasi but when you see museveni has restored abayiyiziza nnyo abagambye enkiiko bbiri zisasula muganyi mm. kuba baagala pawe eno kiwala bimale bamakubuya pawe eno gyebanoonya mm. judicial and political power mu lukiiko olutali londe ah, ah, mm. omulalu tumusibe sanja nasomye twiti eggulo eyateereddwayo katikiro wa buganda ngaagamba nti power versus trust fe tetulina power naye tulina trust kyebakoze mu buganda mulimu abantu bameka mwagomye bameka ate yaweddeyo abantu nga bazitamanti baliwa how many tusinga tukyalina endwadde mengo bakiyita batya Eh, eh, orusisira orusisira would we be having diseases what type of brain that this boy has no babikola bulijjo eh. excitement tubuulire mwemwateekawo hmm. tefe banka yamala bbanga ki it excited people mwakuba ekifuba ku kayanja kakabaka mukagogole mwaddayo ogwokubiri excitement mutandisewo ebintu bimeka mwatekawo olupapula lwa njuba hmm. eh, nelugula enkumi tano lwe lwasooka weriziiti misa katikkiro if youare talking about trust you don't have trust these are planted people olusisira olusisira olusisira would we be having diseases in buganda mayogalairolakanembeokamalizeyokano ndebatyou are shamed power verses trust taina trust yeriwa e, e. amasiro amasiro gayakuŋanywamu sente gaggwa era wabeddewo yabuziza eh, eh, sirika sirika sirika mulenzi gwe sirika sokojawo engalabi gye wateeka mu kibuga <laughs> nti okuva kabaka lebamugema ekyatwalidde abantu eh, obudde ebyo bipange kati batudde nabana babaka bapalamenti abava mu buganda nebagaa nti esente eh, bazituwe mayega gwe tukuteesa esente ngaosonda kamala kamusoka newetolola eggwanga n'abaana nobakebera mu nnappi amasomero nobajjamu sente amasebe nkubeeimengo irimengo mm. eh, obanga balina tugende mu kalulu batikirira regional tier transfer that trust into an election. Where do these people sit? Where do they delegation? Eh? Mm. Nagenda na yumu America. Mm. Abantu nkaka. Mm. Bwagena nga mu America nga jayi mitwali ya dole ya vidi. Is eh, that a trust? Let us discuss. I'm going to write now. Mengo versus trust. ngenda kuwandiika mube muwanika obugulu excited kubanga ayagala sente kati omutwe gwe gwonna guba gwa sente mm. trust ki wagambe emwanyi ziriwa mm. amasiro galiwa kale lekamu akayingiramu n'abasajja aboogera ku mikolo abeekoledde ebisoko byabwe hmm. n'ekifaananyi kyonna nakireka compa official portrait trust kiggwe gyoyina if you have trust hmm. why don't you stand for elections as the regional tier kansome uh, baagala emirimu baagala emirimu n'ensimbi ebiweebwa gavumenti ya regioni e, biweebwa emmengo singa gavumenti ya regioni e etandika okukola kitegeeza nti eya mmengo evaayo buvi kubanga esigala ya esigala ya buwanga gavumentiabaganda eh, obwobwakabaka obutakubwa ku mukono esi bwe baagala abaganda obwobwakabaka omukono hmm. kakati kino kikubira ki oh, eh, kwetumfaako eh. tukole puroguramu yaffe eh, tugende um gavumenti <laughs> ya regioni ah, tegenda kubeera mu nkwawa za mengo ng'eno ah, tegenda kubeera mu nkwawa saabasajja kabaka agambye ng'enini saabasajja kabaka alagidde hmm. saabasajja kabaka agambye makubuyo weyugo saabasajja ah, prove your trust and popularity by standing if erection is. Mm. Yes. Why do you fear? Uh, how, can, uh, how can a beautiful woman fear a beauty contest? Okay. Um, kamaro kuba kanakarango tamaro ano to kumata mbavu. Goyo muri. Muri wa kutano. Sawa kumi na bili paka sawa mwe yoku macha. Uri sango mukuku na futa mali minundi. Nga kusunsuli den songa. Meri ntiyo nanga wabigenda maso mugwanga. Wano mu program. Jagenda kwa agenda. taata maama olisse maka omwana ow'obuwala omwana ow'obulenzi weetaaga okufuna amaka mm, weegomba ekintu ekirungi katonda kyassaamu ekitiibwa naye abaffe eh, mwesse maka namaka oba naawe yeegomba obuweereza obwo omanyi ebizimba era ebikola amaka amalungi amasanyufu agesiimisa n'olwekyo owuliriza nga puroguramu famiry matas buli lwaku ssatu ssaawa ttaano paka ssaawa musanvu ne ssaawa ssatu ez'ekiro paka ssaawa nnya omubiri guyinza okwetaaga emmere okubaawo naye ate omwoyo gwe gwetaaga kigambo kya katonda wano kulwasa mayinja impact fm mande paka lwa mukaaga tuliisa omwoyo gwo mu ssaawa ez'amala g'ebyemisana kyetuba tugiyita lanchawa felosi togisobwanga tukyalinjefesing mayegaremove engalabye kunamira eggwanga hmm. fulomu bulange engalabi ekunamira eggwanga n'ekiwologoma ekitunudde biikira maliya that's his challenges and to complete amasiro basekabaka enkuba ebakuba okay in spite of the huge amount of money collected mm. everywhere eh, mbade nsoma nsonga yakuna wano eh, gavumenti yali gyotegeera kubeera eh, mu nkwawa za mmengo ng'eno eriwo olwaleero abazzukulu nkwaba za mbogo ab'omu kabanyi tebayinza kutambuliza gavumenti ya region ku ntuli nga mmengo bwekola ensonga yokutaano buganda ejja buganda ejja kuba tekyasobola kuteeka uganda ku bunkenke era olutalo lwabwe olwa federo luliba lufudde ate nga uh, ate nga ku bulimba bwa federo bo ekubatambuliza abaganda ebbanga lyonna akakiiko k'ebyettaka ka buganda land board kaba kajja kuvaawo aka ligioni akabere wansi wa gavumenti ya ligioni ate nga bwekyali edda eh, kali wansi wa kabaka eh. ababadde Uh, eh, eh, eh, naye abaganda baali gitutte kyebaakola ekibi kyokka yes nkugambye emirimu gya gavumenti gyonna ejiri mu region zomu hmm. bajitwala bajiwa region i don't think that Museveni can do it now without amendment bali bamukuta obujaga eh, eh, siye mulamuzi oyo bagemeerego yayita mu kooti ngabya ettaka litadde mumanya ga mutabani we nga n'omuganda owedde aga nti enkima tasalabwa akakukuke bamuleese bamwadde budget bamwadde emisango nakamukuba emirundi ebiri nga mukuula mu misango oyo and issue ali ku revenge ali ku revenge ogwe jam ali wechi nje chibu zabata bali mwanga ba lawyer we ye judge kani se i can you excuse yourself no yes. you mzangu mm. uh, uh, we that's how why the a judge to be used nga kuwa usaji unu wii na mani kwa nane mbukwani mbukwani kutamaka wani mbutusi za kutamaka hamwerake man why andika kati mwari mugamba mwankubira kukuma ogali kesi ya mwa ne munkubira obwa pulezidenti bwo byonna mbikubi hmm. kubanga kakati pulezidenti amumanyi bwaba kalugire nebaga muli basiro kalugire ate ne mumuwoleza kati ataali mumusanvu erisiti yafulumi naye abasawo bonna badduse all the doctors who have been involved kubamba kubye nti bali munsaleeta etteeka erya donationsi tekati olwokuba tubadde tubba tutta abantu ebigale kati ate tukifuula ebigo abamube eyetteeka balireetaye mubulizinga abantu ebyamawuwolo mbiveeko babawa 10 billion nalabye olupapula lyo olwabweno nga lubakubyera eh, agobalayindize eh, eh, yagambye gasumba agobalayindize gasumba bamuwa akalango buno bwebogera ku gundi buli mwezi miliyoni asatu aba ba minisitule ya heres ate gwebagamba afuma museveni balina kyebasooka okukutegamu mm. obakolere mu fyuca eh, ewange enyondo emuwange enyondo mutwewange enyondoletmiteriyo yefo sambod is taking iwere the mit years it would have attracted the attention mary Yomi. and why do you reserve this to us not wait the court why do you use two parallel courts the public court and the legal court why why prejudice against us tulinda biri mu kooti havi boonoona bagemiire kuba museveni yalekawo ekifo kya minister wa justice kidangulinga kida gwebakuba naye fitina gyo muzimbye mmwe muzimbye fitina muteeka ebyuma mumaka g'abantu efitina eri wano wishabi wasidan rwanda genocide buli gwemujoze yonna nemumujoga ate temuyina magezi omukazi gwebasibiza ebintu ewaabwe bwaba alwana tayasa kabada mwemukoze faamu yifu gundi fayabulikati tesobola kuzikiza butale buli mukampala faamu yente omuli amasavu genazikiza sinki sinki mwebaki mpe ku fitina nabagamba nti buli tribe eserise eh, eh, eh, nationality ebeera n'ebizibu byayo because the westerners are religious people tebamanyi bwekikulafuti tebamanyi muganda kyagamba tekirina ensonga tiina ensonga tiina ensonga tiina ensonga tuyita kuŋa nti kiina ensonga tiina ensonga kiina ensonga ojja kupologalamu zange hmm. okubye omwana wange tiina ensonga oyagadde okutta mukazi hmm. wange ohayalirira basagizi banziti kale wabeewo hmm. atuyita tuteese nkukwate nkugajambule atuyita tuteese alina okuba ne kofini nnya ah. ezitwenkana ah, ng'ali redde okubeera eye witness mu mother case mbukwatirawo dr musenero kati naye gwe baliko anti musenero babeereekera abaganda bagaa nti ababazeeko kumpi naye yalidda darlingi mawulire bwezibu ogwako nebuddamu nebukuvuma ate musenero tabadde darlingi mawulire nagaye mpagira musenero before even the president before even the president came out i said i support this woman kubanga ababbi abagezi hmm. bwebamala okubba sente adduka amansa kakati bano bakweka obuufu bwabwe tukwate musenero omusajja najja nga yenna abimbye hmm. these are vampires where have you been vampires vampires yesikande esoose lwati kubakkaka tebamuwaddeko tebamuwaddeko ale ekyenkola bisejjembe mu kooti mu palamenti oba yalye naye alye kuba tebamulwanyisizaawo badde bamuwaana abo kye batamanyi dwayirirayo olusambo ne babuwa sente kati zabuweddeko wategerera nti mafia yekirimu kiba mawulire gonna red paper bokedde kati bokedde yayambalaganye ne kereziya kayira katulabe oba gosinga miringo kereziya yasimbibwa kugundi kulwazi mukubi abalokole nekakuba bujingo nekakubaani ekikulese ku kereziya bafaza bazaala bafaza babazaala mubaanabo naye tekusajja okuba kabokedde babazaala mubaanabo kayira babazaala mubaanabo kati abakatuliki tugaana okusoma bokedde ejogo lya bokedde sente yazijemu amerika okuba kereziya temusoma nga buggalawo nga babufuutulamu bweba ya gavumenti eh, um, tunalinda kubasanyawo nga mubalokole nekakuba ekkanisa nekakuba bujingo nekagenda kakuba wa st lawrence omusajja omukulu eyatomerwa akisidenti nebamubegamagulu abaana bamwebambangako mu kiriniki ni omuiminisi wali bumutandisi mubukedde omu mubukedde omu kati bukedde eh, eh, kayira bukedde tejja kusoma bafaza bazadde bazadde bazadde bazadde kuba bwafunye sente mu america oba bazadde bazadde kubawalabo buli inspekita wabapolisi kayira segosoza okubeera musedi obusajja buno busaana kubwa bukubwa oyo yasooka n'abuwa sente nze sibuwa nwanya olutalo lwange sibuwa bamwine n'azunga omukulu yamukyaye ani gwe yakyaye bazijeko bamwine oliruddao nsonge bwamwolugano bamwina ali luddawo tesobola kunsonga mulugala ate okubanze ate okubanze um, baliwogo bajja gumujamula bakubatanve oyo ayogera mirundi masibisa ajja kutambulira kumukagaali kabalema wait bwana batanvuddeeko ejogero bajjamu babalimujjemu I need a compensation. No Ghana. Nga sibara byeko. Omutego. Omutego. Omutego tebazikuwa. No Ghana. Omutego bakawata chikutu. Andi ulira. Bate gera Ghana. Tukwate bilioni kumi. Tuziteke mumotoka. Eyaka mwenye. Erike namba. Sine mumotoka nibajigula. Ako kamwenda nikatula. Nga nkaina. Mbalaba. Mulekeba zituwa liyutu mutekiro tuzijeyo. ngenda okuba obutambi abo kankuba obutambi emitima gyebewanike kankuba mm, ebitambi emitima gyebereege eh, eh, emitima dududu mm, mm. bijja kudduka butuusiza kutamakaba ne mwali nebazizaawo nti battira abantu mu malwaliro baddokita bonna badduse batemba nebalira twali um, uh, nebaziza nanyumba kubidde obusajja buno mbukubye nembuwani kuvunmbu kubye obusutisu n'abadde yeyitakirimanyi naye mukubye nemuteeka ku ttaka taliddamu kumanyira presidential bidi njise hmm. bisinensi yabwe njise ya organize wano miliyoni buli muntu ye nembusanyizawo ddala mukomangawo ogwokubiri netudda mu kabuli fase ogwobusiri nokawutu ettaka yes gavumenti yali gyoli eneeyingizanga ene okuteekawo akakiiko eneeyinzanga okuteekawo akakiiko akakola ku nsonga z'ettaka gavumenti yali gyoni bw'eneeteekangawo akakiiko k'ebyettaka kanaaweebwanga emirimu gino wammanga ogusooka okulondoola n'okukwataganya eneeyambisa y'ettaka mu rigyoni eyo okuteekateeka puroguramu n'ebikolebwa ku ttaka naye bwe wanaabangawo okugabana uwanawa nga okuwa gani mpawa kuchek sana okole kwa kutaka wakati wa government ya regioni e, na e, ya wakati enteka teka ya government ya wakati yenatwali wanga ngesa liduao o obuchika obukiiko ndoza obukiiko bwa regioni obukola ku byettaka bunatulanga eh, bunatulangako bano wammanga basentebe bobukiiko bwettaka mu disitulikiti bonna mu regioni eyo omuwendo ogwababaka ab'olukiiko lwa ligoni ab'enkanankana akakiiko ka ligoni akakola ku byettaka kajjanga kukiikirirwa buli kakiiko ka disitulikiti akakola ku byettaka engeri abakiikirira olukiiko lwa ligoni eh, mu bukiiko bwa disitulikiti obukola eh, ku byettaka eh, ejja kulambikibwa etteeka erinakolebwa nga paliamenti ensimbi mu gavumenti ya ligoni eyo yonna eyo yonna awasiddwa uh, gavumenti ya region gavumenti ya wakati ejjanga kubangawo n'amakubo agayitwamu okuwa gavumenti ya region ensimbi ng'eyita mu makubo agalambikiddwa mm, agalambikiddwa ng'emitemwa gy'ensimbi egya buli uh, mwaka okutali bukwakkulizo oba grants abakugu abakugu mu byensimbi bajjanga kuyamba kubanga bajja kuyambanga mu kubaggawo amakubo gavumenti za regioni mwe zinakolanga neya wakati muziyinza okuyita okufuna ensimbi ensimbi eziweereddwa gavumenti ya regioni okuva mu gavumenti eya wakati zakuwakanya zaku zakwawukananga za Eh, mu bungi bw'ensimbi buli rigioni bwefuna okusinziira ku bungi bw'abantu abali mu rigioni eyo n'embeera yamu president awamba gavumenti ya region bwe kigamba kino hmm. singa kotyaugandaeyagiwamba hmm. president weggwanga hmm. nga mukoze akavuyo mu district agiwamba bwekibanga agiwambye bulemezi mukaga temudda mukulonda agiwamba natereza akavuyo akali mu district but Museveni has not ever taken those measures mm. Hmm. yes to this to move abantu hmm. ndi kubanga tufuse ba region